Uh, então, há cinco anos um, ehm, eu comecei a, a fazer eh, autorretratos fotográficos, uh, fotografias, foto, fotografias assim de, de, de, mim que, que, eu, que eu fiz em, em qualquer lugar. Um, ehm, o, que, o que eu queria foi de de distribuir, uh, eh, dar uh, cada fotografia que, que eu fiz, que, que eu tirei, que eu imprimi uh, eh, a, a pessoas, a gente que, que eu encontrei. Um, então, no, no tempo foi, uh, foi mu muito gente, porque uhum. cinco anos e, e, e antes eu encontrei muitas pessoas diferentes porque eu viajei, etc, etc. E, acho que é quase uh, mil fotografias que eu dei uh, uh, no passado. Um, e agora eu, eu quero que, que você, se você aceita, de, de escolher uma, uma fotografia. Sim. Ah, claro. O problema é escolher, né? Hum. <laughs> São todas muito bonitas. Obrigado. Gostei de uma. Gostei dessa. Tô indo dentro e é. Pode trocar de ordem? Sim, sim. Não e... tem uma ordem. Ah, tudo bem. E gostei dessa também. Hum. Acho que eu gostei mais dessa. Hum. E todas você. Você que tirava, tipo, com o timer da câmera? Sim, exatamente. É a, a, a câmera analógica, como, como uhum. filme. Ah, mas eu gostei bastante. Eu gostei dessa aqui, achei muito bonita. Ah, essa daqui. Hum. hum. Eu tenho que até que ver se não tem nenhum... Essa também é de lá? Ah, isso é, uma, é um cemitério de, de Paris. Ah, tá. É outro. Um... Cemitério Montmartre, eu acho. Ah, que tá legal. Às vezes você parece outra pessoa nas fotos, viu? <laughs> você muda muito de... Aqui, é nem parece você. Ah, isso, isso é em Portugal, no... no hum, no não Não, eu conheço, esse, eu conheço esse lugar. Isso aqui são, são silos, né? Para guardar Exatamente. o Exatamente. Para grão, sim. Exatamente. O professor, o professor mostrou essa, esse lugar pra gente. Ele falou, o que, que vocês acham que isso aqui? Todo mundo respondeu igreja. Tinha um monte de cruz em cima. Sim, sim. Parecem igrejas. É muito específico. Uhum. Ah, atualmente, para, por essa fotografia, eu fui aqui porque eu descobri esse lugar num filme e hum. eu queria de ir exatamente no mesmo lugar. Tentei de, de fazer a, a mesma shot, a mesma fotografia, a mesma cena, mas como eu. E é, isso é parte também de, de, do que me, me fiz uh, viajar, do que me fiz fazer uh, alguns tipos de, de fotografias. E é, sim, são como. Hum, homagens. Uh, ah, um, Muito é bacana. Você, você escolheu essa uhum. fotografia, uhum. sim? Tá. Uh, isso é a primeira parte, mas temos uma, uma segunda parte uh, em que eu vou escrever alguma coisa uh, no verso. no verso, exatamente, no verso. Nesse projeto que tem um reto e é um verso, o reto é a fotografia, uh, uma fotografia que eu fiz antes, mas que, que, que é única porque você porque nunca imprimei duas vezes a mesma fotografia. Então você é a, <laughs> a sua pessoa que vai <laughs> essa fotografia. Uh, mas também é uma fotografia que que não existia uh, antes que você escolheu essa fotografia porque você viu uh, ah, vi essa fotografia de uma maneira diferente que a pessoa sentiu ou talvez uh, uh, ninguém <laughs> fez essa fotografia porque ela é nova etc etc Euh, mais, tant eh, também eh, tem eh, as palavras, a escritura que, que é definitivamente alguma coisa pessoal, dedicado, destinado só para então você, <laughs> definitivamente. Hum. Tudo se encaixa. <laughs> Agora você traduz tá pra mim? Hum? Você traduz tá pra mim? Sim, posso. Tá. Ai, que fofo. você, tem, você tem muitos talentos ocultos. Você escreve números de um jeito muito específico. Eu gosto. Eu escolhi essa foto porque tudo que a gente estava conversando aquele dia também de relação à espiritualidade, a conhecer outros mundos e eu não sei, é, essa foto ela tem o, o contraste do, do, preto com o branco e a luz estourando extremamente me dá uma sensação de calma, calma, paz. Então, não sei, escolhi ela por isso.